继跨年的时候，周深一人出现在五家卫视，但是那次的盛况，我们都是全程第一时间观看的。虽然有两个节目稍微撞了一点点，没有多大的影响，但是昨天的三个节目却是彻底撞在了一起。小编也是刚刚才把所有的节目看完。二月六日晚上，周深一个人就出现在三个节目之中，创造了很多精彩的画面。 瞬间就有三个话题冲上热搜，其中就有关于周深模仿央视主持人春晚开场，周深一人分饰三角唱吉祥三宝，周深敲二郎腿飙高音等。看来周深是真的红了，被越来越多的人注意到了。在家族年年年夜，FAN 周深和毛不易一首《Got It》惊艳全场。周深的语言天赋我们是有目共睹，发音特别准确。 最令小编吃惊的就是毛不易，发音也是很棒的，以后要多多唱英文歌啊！这也是两个人第一次在正式舞台的合作，但是出奇的和谐。当两个人对视的那一瞬间，毛不易终于不再腼腆了，看来只要不是在女生面前就没有多大问题。周深则是将表情拿捏的很到位，为我们展现了他的另一面。 周深的舞台有着不可想象的多面性，虽然翘着二郎腿，但是毫不影响他的表演，高音特别摄魂，转音也特别的流畅。看来他又离偶像歌手近了一步。还记得周深的演唱会二巡上海场，可是为我们表演了躺在地上拉麦标、花腔高音的精彩场面。我们一起上春晚的直播活动中，周深展现百变魅力。 模仿央视主持人春晚开场，这个开口瞬间让人进入到春晚现场，真的是被唱歌耽误的主持人。不知道大家还记得《青春环游记》这个节目里周深模仿李谷一的《难忘今宵》吗？可是被杨迪吐槽，这个声音都接近李谷一老师在春晚上的声音了。二月六日晚上，周深在直通春晚的节目中可是表演了一段达拉崩吧。 配合着古典乐器，又是不一样的感觉。我们一起上春晚上，可是又一次一人分饰三角唱《吉祥三宝》，流畅自然又可爱。最重要的是最后的合唱，周深竟然挑战一个字一个字的变音，真的是时时刻刻在进步，时时刻刻在为观众带惊喜。总结一下二月六日晚上的舞台。 打拉崩吧，信手拈来；吉祥三宝，瞬间可爱。Got it，掀翻天灵盖，大鱼倒流回最初的相遇。这都是你努力来的结果。摔跤吧，爸爸曾说过，奖杯不会从地里长出来，需要耐心的浇灌。用你的爱心，用你的努力，用你的热情，没错，这就是你，努力热情的天使。二月六日晚上的节目。 周深可是被好多人邀请参加新的节目，李诞邀请周深参加吐槽大会，朱迅让周深考虑曲艺类节目，并提到自己有一档节目是曲艺类。邓超则邀请周深去参加，哈哈哈哈哈！看来我们周深不仅业务能力强，性格绝对是很讨人喜欢的。对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。